Romans have fought many battles, but none as many as the man who stands before you today. I give you the mighty destroyer of mortals. I give you Oculus Maximus! pueblo de Roma. Es un honor morir aquí. Hola, ¿qué tal? Esto es Oculus Maximus, una demo en la que usamos el Razer Hydra y el Oculus Rift para luchar como un auténtico gladiador. Ya veis que utilizamos la espada y el escudo. Y aunque la respuesta del Razer Hydra no es todo lo buena que podría ser, supongo que no, no le han puesto predicción de movimiento a la demo, pero la experiencia, <laughs> pues ya lo veis, estamos en medio del coliseo luchando contra gladiadores. Veis que podemos usar el escudo, la espada... Estos caen como moscas. Entonces no tiene nada más que una especie de puño de hierro para defenderse, claro, los pasa lo que pasa. En fin, motor un real ya veis, espectacular, como siempre. La sensación de las manos, los brazos virtuales es <laughs> una pasada. Vamos a ver si acabamos con esto rápidamente. Es que tiene el cuello duro. tenemos el otro. Vamos el brazo. impresionante. Creo que el camino se va a acabar muy pronto. Estas ya son palabras mayores. Sí, señor. Pues ese era uno de los más difíciles. Vamos a ver este, que no lleva casco. Ven aquí. Ah. Sin brazo, poco vas a poder hacer. <laughs> Tiene familia. Pues lo pensaba antes de venir aquí. Igual llegamos al final y todo. Vamos a ver. Que es poner es nada fácil. Fijaos que la sombra del personaje lo han hecho sin cabeza, lo cual es un mal presagio. Vamos a ver con esto. pues ahí va mi escudo. Así que Haré realidad mi sueño que es morir con gloria en la arena. Se acabó. Esto ha sido Oculus Maximus y ha sido una excusa muy buena para dejar mi camiseta habitual de realvirtual.com y vestirse pues como merece la ocasión. Un saludo y hasta pronto.